magu denbora haunitz e, e, eguneko zentroa beharrezkoa dela barainainen aldarrikatzen. E, lehenengo zekokapena izango zuen eta gero nolako e, eguneko zentroa nahi genuen. Eta denetan eskatzen dugu, ba, udal alkateak edo udal gobernuak esan dezala, ea nolako zentroa e, izan behar dugun, nolakoa izan behar den, ea e, guk publikoa eskatzen dugu, horrek e, ziurtatzen duelako e, ba, gure beharretara egokituko den zentroa izatea. Eta orain ez dugu inolako erantzuni jaso. Bakarri dakigu, bait, zerbait esan badu alkateatxak, esan duela e, kudeak eta pribatua, beraiek misto deitzen diotena. Eta gu galdera hau egiten dugu, lokalak, muni, eh, udal e, herrikoak baldin badira, e, diru laguntzak publikoak baldin badira, erabiltzaileak barainengoak izan behar badira, e, ze arazoa dago publikoaz izateko eta ez beste enpresa bati bere negozioa egin dezan eh, eh, e, ustea. Hori ez da mistoa, hori da gure eh, publikoa edo gurea den guzti hori beraien eskutan ustea beraien negozioa egin dezaten. Guk hori horren eskaera egin dugu behin eta berriro eta horri erantzuna eskatzen diogu. Beraz, gaur ere, berriro ere, dingo dugu gure eh, eh, konzentrazioa martxa eta saiatuko gara alkate txarekin hitz egiten. Aurreko eh, plenoan ere e, batzar nagusian egin genuen eskaera, esan zigun berehala erantzuna jasoko genuela, baino jarritzen dugu berdin. Eta bueno, pues, orduan gure asmoa da udala, udalean sartu eta ea erantzun bat ematen digun gaur bertan alkate alkatetzak.